gotta focus on yourself assalomu alaykum bugun sizlar bilan xudo xolisi elastiklik e, parametrini ko'rib chiqamiz elastiklik parametri bizga obyektni misol bunaqani xohlagancha shaklimizni bitta qismini cho'zish yoki yoyish uchun e, xizmat qiladi buni hozir amalda ko'rsatadigan bo'lsam birinchi oddiy bitta rectangle chizib olamiz va sichqonchani tugmasini bosib undan misol e, ko'rpik yastiqyasini bosib o'tsak layer klon over bosamiz shundoq yoniga tashib qo'ygan bo'lsak bo'ladi mana ustiga tushdi olib bundoq quradigan bo'lsak mana bunaqa narsa bo'ldi ya'ni ikkita to'rt burchak shakl bir biriga bog'langan Endi bunisini ko'rayotgan edik yuz ichkariga qarab qo'ygan hozir tikadigan bo'lsa, hech narsa o'xshamaydi jang tugmasini bosamiz flip normalni bosamiz shunda yuzamizni asosiy yuzamizni tashqariga qarab qoladi hop ikkalovini tanlaymiz 90 gradusda burib olish uchun qizil o'q bo'yicha ya'ni x o'qi bo'yicha aylantirib yotqizib olamiz va yerga qo'yib olaman simulyatsiyani tezroq ketishiga parametr bosaman ko'rganingizdek ekan hamma narsa hosil bo'ldi ya'ni obyekt yuzaga yotdi ho'p endi bunga qanchadir bosim beramiz pressure bo'limidan masalan ikkidan bosilib berib ko'ramiz ikki besh ko'rayotgan ediki ana bu obyektni yuzasi bittasini yuzasi ikkinchisiga kirib qoldi va bu bizani hisob kitobni ancha sekinlashtiryapti buni tezlashtirish uchun xohlasanglar mana bu yerda bo'limda fast gpu ya'ni agar e, kartalar bo'ladigan bo'lsa gpu orqali ya'ni ikki karta orqali hisob kitob qilsa bo'ladi bu anaqadan e, ko'ra spudan ko'ra ancha tezroq hisob kitob qiladi mana mana holatda turibdi misol oddiy yastiq deylik unaqancha katta bosim bermaydi taxminan anaqa yostig'imiz bor deylik ho'p buni e, ustiga man hozir bitta chiziq chizib olaman sizlarga elastiklik nimasi tushuntirishga undan tashqari mana bitta bizada yana internal poligon degan narsa bor bu yordamida o'zinglar xohlagan mana bu e, poligonlar yuzasiga chizsanglar bo'ladi hozir birinchi qaysi poligon qaysiligini bilib olishimiz kerak mana bu ustki qismi ekan ustki qismiga man hozir masalan ikkita shakl chizib olaman bitta chizamiz basiga bosib yana bitta bosib bo'lsak mana bu narsa bo'ldi ikkinchisini sal bundan uzunroq qilib chizamiz endi bu istalgan shaklni tanlab turib ya'ni chizig'i tanlab turib pattern lineni unga birinchi mana orqa tomoniga ham chizmaslik uchun mana remove linked editing bosib qo'yamiz shunda faqat buni o'ziga o'zgartirishlar amal qiladi hop tanladik mana bu yuzani tanladik mana bitta elastik degan qo'shimcha bor buni uh, yoqamiz yo'q bu yoqdan bizda bizada hamda yuzi bo'yicha e, yig'ilish paydo bo'ladi buni e, yig'ilishi cho'zilishi mana bundan boshqariladi misollar ishini e, kichraytiradigan bo'lsanglar yig'ilinadi kattalashtiradigan bo'lsanglar cho'zilinadi teskari tomonga qarab ketadi mana yuzdan katta har qanaqa son bu obyektni o'sha tashqariga tortishni boshlaydi mana bunday qilib yig'amiz musalmanamiz strength bizada buni qanchalik kuchli tortilishi ya'ni yig'ilish kuchi hozir уже maksimal darajada tortildi tarang holatga keldi bunisiga masalan teskarisini qilamiz misol yoyishga beramiz bunisini bundoq qilib strendini ham kattaroq qilib beramiz elastiklik e, qurilmasi yordamida mana shunaqa e, o'zinglar xohlagan yuzalarni yig'ishinglar yoki yoyishinglar imkoniyati bor xolos bu darsdan foydali bo'ladigan umiddaman keyingi darsda sizlar bilan e, zamok va shunga o'xshagan narsalarni qanaqa qilib hosil qilish bo'yicha ko'rib chiqamiz